Грязные дела, грязные дела, грязные дела, грязные дела, грязные дела, грязные дела, грязные слова, грязные каналы, которые грязная вода. тебя Грязные круглосуточно, грязными приколами Грязные друг за грязными, грязные не напрасно называются Грязными не просто так и не случайно Перепачканная судьба За грязные поступки прошлого с размаху Бьет отчаянно Woo! Woo! Thank you. мне всегда Грязными не могут быть Грязные всегда Грязными не могут быть Грязные всегда Грязными не могут быть Грязь видит меня издалека Ты только думай, давайте грязные мысли Yeah.